Halo guys, balik lagi bersama saya Sedot Game. Oke, kali ini kita rasa war arena ya. Oke, defense gue gue ganti. Gue coba pakai ini ya. Oke, Vanessa, Triana, Fongian sama Frigate ya. Oke kali ya. Oke, kita langsung saja mulai. Let's go. Sen ya, kalau begini ya. Let's go. Oke. Okay. Ajar leh. Uh. Bastardnya kita matiin ya. Aduh. Untung mati ya. Oke, okay, let's go. Oke. Okay. Lanjut. Nah, ini boleh nih. Kita lusen lagi. Let's go. ya boy Juno oke okay banget ya gue jadi pengen Juno nih lulus ya. Wuh, tap. Mulus. Wih. Wih, wih, wih, wih, wih, wih, wih. Ajarin, bro bom sini aduh miss lagi miss lagi oke siksa kami lah ya gue butuh Camilla nggak ya? Mungkin ya, buat arena defense kali ya. Gak begitu tertarik sih gue sama Camilla ini. Ya. Gak kurang sih. Mending Vanessa ya, untungnya udah dapet ya. <laughs> Hoki gue itu ya. Bisa dilusen gak ini? Coba deh. Kalau provoknya pas kalah gitu ya. Gue sering juga sih ngadepin defense kayak gini ya. Kalau ke provok abis Jamire, Jemayer, Rich Head itu kalah kita. okay. trot gila oke okay. Ini dulu ya oke okay. hmm, boleh juga sih nah, soalnya ini ya oke okay. pasti gunain skill 2 ya si siapa ini Jen Zen, Jenny alah siapa lah itu namanya ya Gini aja lah ya, kalau gue sebut ya Gini, oh Gini, oke okay? kalau di Lucent sih bahaya bom deh let's go bisa di Zyros, cuman beresiko ya oke okay. mati dua gitu holy shit kalah ini kayaknya guys salah sih ya oke okay. uh harusnya tuh harusnya si ini Juno ya cacat yang kali ini ya Sekali lagi please, Prok. Ah, shit, shit. Ih, malah sekarang lo ngeproknya brengsek. Woi. Miss. Ya. Sekali lagi, please. Oh. <laughs> Menang ya. Clutch ini. <laughs> uh, luar biasa emang ya. Oke. Nah, okay. Ayo, kita aja sih, pasti ya kita bunuh si Junonya dulu ya. Tower juga bisa gitu. Oke, okay, bagus banget. Kencang itu si usahanya 190-an ya. Gila, belum sempet nyerang loh pernahnya itu. Aduh, masuk lagi brengsek. Duh, bahaya ini kalau si busanya mobilnya. Oke. Okay. Buset, pernahnya. Ya ampun, pernahnya. Main resis ya kali ya pernah ya sekarang ya. hilangin lah bodoh amat ya oke okay. aduh mati ini ngeprok nih pernahnya nih abis ini ya Gila pernahnya. Mampus lu. Oke. Okay. <laughs> Gila, keras-keras banget ya musuhnya ya. Idola banget itu ya defense-nya. Ini bisa kali ya pakai bom lagi kita. Let's go. full wheel men oke okay. oke okay. oh untung masuk ya Oke. Okay. Mampus loh. Oke. okay. Baru 35 ya, 25 menit lagi ya. Oke. Okay. Bisa deh kayaknya di bosan ya, let's go. Oke. holy. Okay. Oh shit. God. Bastardnya tebel banget, bre. Anjir, tebel banget bastardnya. Oke. Okay. Gile. Gaspol, gaspol, gaspol. Oke, siap-siap ya kita. Busen lagi. Stun loh. Mantap. Ajar. Oke. Okay. Yey, agak bahaya itu. Nah ini bisa nih, kita lusen. let's go. Mau gue bastard ya? Bahaya banget tuh bastard. Gila lu, Dro, Dro. Oke. Okay. Uh. Ini kalau di Zyros oke okay kali ya. Let's go. Cuma kita lihat juga nih increase cool time-nya berhasil nggak ya? lihat defense breaknya juga nih. Uh, sial pernahnya nggak dapet ya. Coba kita lihat. Oh, dapet ya. Triana masih ininya. vanessa ya. Oke. Okay. Bagus sih ini so far ya. Oke. Okay. coba ini ATB-nya berkurang nggak ya kalau mati ya? Oh, keriset ya, dapat ya tadi ya. Oke, nggak apa-apa. Oke. Hmm, rasa nih. Tap mati Triana ya. gue butuh pisah sama kayaknya ya oke pisah sama ya oke gila tajam banget sih Zairos oke lanjut Oke. Iya. Okay. Kayaknya tebel semua ini ya, lambat soalnya. The fuck? Gila brengsek. Asli pure brengsek abis ini ya. gila lu bom kamilanya deh make sure mati tebel bener kan <laughs> tebel kamilanya itu water aja bisa stun Juno ini lama-lama elemental king juga nih lama-lama ya oke rock kirain rock sekali lagi ya coba masuk aja oh mantap hmm potong dia ya let's go mampus loh. oke let's go cerdas. Oke. Bisa nih, lulusan nih kayaknya. Let's go. Ah shit. Bastard kok pada tebel-tebel semua ya kebanyakannya. Hmm, base-nya gede kali ya. Oh mati ya untungnya ya. Oke. Okay. Jarang. mahil nih. Mahil nih. <laughs> Oke. Okay. Siap, siap, siap. selamat gitu ya oke okay. ngebantu banget itu frigate ya 50% ATB Oke. Okay. Uh, mantap. coba deh bisa kali ya buset oke okay. ini benar-benar nggak ada harapan ini ya kalau nggak ada yang mati sini oke okay. make sure mati lah daripada daripada daripada ya <laughs> resiko ya oke okay, sip tinggal retest terus ini ngehil ya biasa ya retest oh enggak sini berarti oke okay. masih boleh lah kali ya coba aja Damn. Gila. Kena kita kali ini ya. Kencang banget ternyata Orionnya. Oke. Okay. Stun. Oke, okay, bagus. Oke. Uh, mantap banget ya. <laughs> Beruntung kita. <laughs> Oke. Dapat nanti. 6 menitan lagi. Oke, okay, mantap. Ini yang bahaya Paladin ya. Oke, okay, siap. Oke. Okay. Uh, udah mau ini ya. Udah mau habis ya? udah habis jangan-jangan? Oke. Coba ini. Gak mau akhir ya ini biasanya akurasinya agak blee ya. Tuh kan. Okay. Brengsek, brengsek. Gak mati Kamilanya kayaknya ya. Oke, mati. Oke. Gila Vio, men. Oke, mampus loh. mau habis ini. Oke, okay, si dapat ya. Dua menit lagi. Oke, ya? Terakhir ya, last ini ya. Coba aja lah dapat syukur nggak dapat sudah ya kayaknya sih uh, yang bener C3 kali ya semoga ya Gak banget udah oke bagus ini uh bagus banget ini semoga dapat kita jangan ngeprok loh nah tetap. dapat ini udah kita stop ya oke dapat sip terakhir ini oke duh 400 oke habis ya gua kayaknya C3 ya oke segitu dulu dari gua thank you comment like subscribe bye bye